Aku dua itu yang udah saya tiga itu masih dikit yang saya. yang jualan di sosial media siapa? Uh, nanti kita akan lebih eh, apa ya hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi bagaimana memaksimalkan digital marketing untuk bisnisnya teman-teman aku panggilnya teman-teman ke apa ya aku undang <laughs> aduh gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, Eh, perkenalkan nama saya Mufid biasanya dipanggil Mufid gitu lah ya. kalau di film Madagaskar mungkin pernah dengar highlight itu Mufid Mufid <laughs> eh, saya biasanya dipanggil Mufid eh, untuk pengalaman kerja dulu pernah kerja di Google sebagai account manager project office dari YouTube itu tahun 2015 uh, sempat beberapa bulan di Google handle beberapa proyek waktu itu Google baru masuk ke Indonesia uh, walaupun produknya udah lama masuk ke Indonesia lalu move ke kitabisa.com kitabisa.com ada tahu ya yang fundraising uh, kalau misalnya ada uh, butuh funding untuk sosial itu bisa ke kitabisa.com dulu sebagai sosial media spesialisnya uh, akhirnya setelah kita bisa pindah ke Tokopedia Tokopedia itu proyek yang paling saya ingat itu waktu itu saya kerjain proyek yang ada yang tahu iklan resep nyamuknya waktu itu seleksi iklan nggak? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Di TV ada iklan Tokopedia yang resep nyamuk itu waktu itu pemerannya uh, eh, ambasadornya kita waktu itu seleksi iklan nah waktu itu itu salah satu proyek yang mengerjakan uh, eh, di Tokopedia sekaligus lebih ke digital marketingnya sih jadi lebih ke mengarahkan bagaimana strateginya Tokopedia untuk uh, apa ya menghubungkan tim konten tim online marketing sama tim data lebih ke situ dan satu proyek lain yang saya kerjakan itu lebih ke SEO nya search engine optimization bahasanya lihat semua ya jadi selanjutnya akhirnya traveler.com itu kantornya di Jakarta alhamdulillah kita udah punya lebih dari 40 klien 40 karyawan dan 40 ribu customer di seluruh Indonesia uh, dan saya sebagai marketing officer jadi sebenarnya lebih ke bacot-bacot ngomong-ngomong cerita-cerita gitu kerjaannya lalu alhamdulillah uh, mungkin tanggal 19 nanti saya akan launching bisnis baru namanya Power Speed uh, eh, itu tentang space. Nanti juga dengan Pekanbaru Kedaya kita akan berkoordinasi juga pada tanggal 19 ya uh, untuk tempat dan lain-lain. Dan saya di sini juga aktif sebagai salah satu ketua dari komunitas Kakak Pekanbaru. Nah itu sih profil singkatnya gitu. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya, oh alhamdulillah kalau misalnya kayak di SMA saya bingung nanya tahun 90-an kan lahirnya itu di 2004 bangun tidur yang dilihat kartun gitu ya dilihat kartun kalau sekarang misalnya bangun pagi-pagi yang dilihat pertama kali handphone handphone ya kan handphone gitu kan bangun pagi lihat handphone malam ada apa gitu ya? apa ketinggalan kalau kan kemana nih gitu kan nah ya kayak gitu gitu jadi beda gitu ya. nah ini yang terjadi di revolusi internet di Indonesia yang kita bisa bilang bahwa perkembangannya itu semakin meningkat kita bisa lihat dari data bahwa ini 130 143 juta pengguna ini itu baru cepat tiga dari jumlah penduduk Indonesia bayangkan berarti masih sangat potensial Indonesia ya tujuh kan ya kalau misalnya kita bilang Indonesia aku uh, angkat yang angkat tangan uh, mungkin bisa bilang bahwa internet itu membantu bisnisnya bapak ibu benar kan membantu kenapa gitu misalnya aku WhatsApp untuk komunikasi udah nggak pakai internet lagi ya kan uh, misalnya untuk sosial media mau promosi di sosial media nggak perlu lagi baliho yang biayanya mahal kalau bisa di jalan-jalan percaya gak? kemarin saya sempat lihat uh, ada publikasi podcast di mana waktu itu ulang tahun beliau pos untuk publikasi satu halaman itu sampai puluhan juta gitu. Oh ya gitu. Oh betul gitu. ya itulah gerakan lumayan kosnya ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa raise, raise itu maksudnya itu mendapatkan audiens yang lebih besar sebenarnya dengan digital marketing. Nah ini potensi internet Indonesia pengguna sosial media sangat besar. Di sini yang sosial medianya lebih dari eh sosial medianya di bawah tiga siapa sosial medianya itu kayak Facebook lain itu sosial media ya tahu ada lain itu bukan messenger tapi messenger dan sosial media WhatsApp itu sosial media jadi selain messenger WhatsApp itu sosial media kenapa karena WhatsApp sekarang udah ada fitur story ya kan dimana teman-teman bisa berinteraksi apa berinteraksi satu sama lain dalam menggunakan uh, dan WhatsApp juga sekarang sudah mulai bisa untuk bisnis dan juga iklan tinggal tunggu aja waktunya kalau misalnya WhatsApp itu sudah dibandingi dengan iklan cuma saya nggak tahu banyak seperti apa nantinya ke depannya Lalu, lalu yang lain-lain saya yakin di sini sudah punya lebih dari tiga sosial media artinya pengguna sosial media itu sangat besar lalu pertumbuhan smartphone semakin cepat saya sih smartphone-nya satu sih cuman ada dua nomor di dalam gitu Nah mungkin teman-teman ada yang sudah punya dua smartphone. Ada yang mungkin nomor satu ada nomor pribadi, ada nomor nomor apa ya nomor bisnis dan lain-lain gitu. Nah saya sih seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini yang bisa menjadi salah satu opportunity kita di Indonesia. Percaya teman-teman, negara Indonesia adalah negara dengan bonus demografi yang ibaratnya pada tahun 2030 Indonesia ini dipenuhi dengan anak-anak muda yang bisa menjadi pemimpin di masa depan bayangkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan Jepang Jepang itu lagi krisis kenapa krisis? karena usia tuanya itu lebih banyak dibandingkan usia mudanya di samping di satu sisi juga di Jepang untuk pernikahan itu menjadi satu permasalahan kalau di Indonesia kita bukan dibilang problem sih sebenarnya tinggal bagaimana Indonesia ini bisa menjadi suatu apa ya sumber daya presiden yang berkualitas saja karena kedepannya di tahun 2030 itu diprediksi Indonesia akan masuk ke negara yang bonus demografi di mana akan diisi oleh banyak usia produktif usia produktif gitu nah jadi ini yang menjadi peluang Indonesia untuk bisa menjadi salah satu negara berkembang yang berpeluang untuk menjadi negara yang potensi jadi wajar kalau misalnya teman-teman lihat bahwa banyak pemain asing masuk ke Nah, pertanyaan adalah kita siap nggak untuk bersaing? Kan gitu ya pertanyaannya. Kita siap atau enggak? Sebenarnya kalau dibilang saya pun pemain nasional, tiba-tiba ada kompetitor nah, apa internasional yang masuk ke Indonesia. Kebayang duitnya mereka itu gede, sedangkan saya terbatas gitu. Tapi saya mau nggak mau harus siap. Benar kan? Kalau kita bilang pemerintah itu salah, nggak juga gitu. Karena ya gimana lagi itu sangat berpengaruh dengan perekonomian juga gitu tapi kalau misalnya kita bilang apa ya kita hanya mengeluh terhadap keadaan tapi akhirnya itu percuma gitu karena semuanya kembali ke kita jadi makanya aku lebih mengajak teman-teman di sini mungkin kata-kata dalam pemain pemain nah di sini kita lebih mengajak bagaimana kita bisa menjadi produktif dengan menghasilkan karya oke ada mau nanya nggak kalau misalnya ada yang nanya boleh angkat tangan aja gitu apa ya kalau misalnya ada nanya bisa langsung bisa apa ya kita berdiskusi jadi Nah, ini perilaku pengguna internet di Indonesia kita bisa lihat bahwa smartphone mendominasi. Pertanyaan sekarang, apakah lebih baik saya menggunakan smartphone dibandingkan komputer? Apakah saya harus punya website atau tidak? Pertanyaan itu sebenarnya kembali ke diri teman-teman. Jadi ada yang mau cerita nggak kira-kira? Saya sudah beriklan, tapi nggak pernah dapat hasil yang maksimal. Ada yang mau cerita nggak sebelum saya lanjut? Ya, terima kasih Bang Taufik ya, cukup menarik. Mungkin terkait itu beriklan itu pernah ee, eh, saya coba mungkin mainnya brutal gitu ya. Langsung kita jualan, jualan ini butuhin hubungi. Ternyata nggak ada yang like pun, ya mungkin teman-teman ini yang komen pun nggak ada. Gitu. Mungkin ee, eh, setelah coba ikut apa kemarin eh, browsing-browsing di Facebook itu ada triknya bu dibuat satu kisah ataupun cerita ataupun nanti ada grup FB juga jadi bisa bootleg iya, iya. jadi pertama tuh setelah saya sadari coba langsung saya kita penjualan kan hmm. apa-apa ibu ibu kalau ingin sandwich bisa begini ini itu nggak kita nggak ya pun kita pun buat fotonya pun kemarin jadi setelah itu kita coba belajar Photoshop kita buat eh, foto-foto uh, yang minggunya itu ada yang nanya-nanya cuma satu nanya karena pertama itu nggak nggak tahu uh, eh, banyak selahnya kan jadi langsung masuk uh, buat status butuh ini mungkin nanti bisa sampaikan nanti kita sampaikan ada lagi nggak yang kira-kira mengeluh selama ini saya udah promosi kemana aja tapi saya merasa bahwa saya tuh tetap di situ-situ aja ada nggak mungkin ada mau konsultasi gitu nanti saya bisa bapak cari solusinya sama-sama ya kita sama-sama cari solusinya ada lagi yang mau katakan jangan malu gitu nggak ada ya ada mau oh, nanti ada gitu. nanti di belakangnya ini kita di belakang aja oke kita lanjut ya nanti ya berarti tadi ada permasalahan di mana kita tuh harus ibaratnya berinovasi dan lain-lain gitu ya nanti kita akan coba ngomong banyak bagaimana berinovasi nah, I think di sini uh, eh, saya pikir bahwa di sini rata-rata punya orang khusus di UKM-nya, di usahanya itu orang khususnya itu maksudnya itu yang menangani divisi marketing ada punya nggak? atau misalnya masih sendiri? masih sendiri ya? masih sendiri semuanya ini gitu ya CEO, Chief Marketing Officer gitu ya oh gitu Anak-anak dong yang sudah punya tim khusus untuk pemasaran belum ada ya ya pokoknya ada timnya juga atau misalnya ada orang lain oh ya ada oh ada ada satu ya ada lagi enggak yang lain ada bisnisnya apa mak hmm, oke okay. ada yang lain Uh, itu orangnya khusus admin uh, it's okay itu bisa juga itu kerja ada orang khususnya ya berperan sebagai admin it's okay itu bagus ada lagi nggak yang paling sering saya temuin waktu saya ketemu UMKM adalah mereka itu memang belum punya tim khusus untuk menangani pemakaran pertanyaan adalah yang mungkin yang sering lagi saya temuin di UKM adalah uh, mereka punya tim khusus uh, untuk pemakaran tapi hasilnya nggak maksimal akhirnya timnya ditekan gitu ada yang seperti itu konsultasi gitu sebenarnya bukan salah di tim pemasarannya sih cuman yang harus dievaluasi adalah kira-kira pemasarannya objektif apa sih itu yang menjadi pertanyaan karena pas saya tanya kembali pendiri bisnisnya pemasaran kamu untuk apa dia nggak tahu dia hanya bilang bahwa pemasaran dia yang penting produk kita laku Padahal secara definisi marketing, apa sih yang dipikirkan oleh teman-teman kalau mendengar kata marketing? Penjualan. Penjualan, lain-lain. Aktivitas marketing itu apa sih sebenarnya? Menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Ada lagi nggak? Aktivitas marketing itu apa sih sebenarnya? Apa sorry? Memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk. Tadi menarik pelanggan. Ada lagi nggak? Promosi dan lain-lain ada yang mau nebak lagi sebenarnya aktivitas marketing itu nih banyak banget saya marketing officer karyawannya saya itu uh, karyawannya saya cuma 4 sedangkan karyawan total adalah 40 artinya tim marketing saya itu cuma ada empat orang masih sekitar 10% dari total jumlah total karyawan percaya nggak? biaya marketing yang paling bagus itu adalah 20% dari omset ada pernah dengar itu nggak? biaya marketing itu sebenarnya adalah 20% dari omset alokasinya tapi saya bisa implementasi 5% dari omset 5% itu lumayan besar sih sebenarnya tapi eh, lima uh, 5% untuk bisnis saya itu kecil itu hanya beberapa puluh juta gitu dari oktav gitu nah uh, jadi barang itu saya memang tidak merasakan semuanya tapi pusat marketing itu seperti ini, mungkin ya karena teman-teman itu ada salah itu mungkin yang jualan langsung offline dan lain-lain misalnya buka booth dan lain-lain kan kita butuh seller biasanya orang pakai SPG biasanya bisa pakai yang lain gitu kan yang menjaga ini mungkin kalau sebagai punya bisnis punya booth sendiri ya orang kan dia yang jaga gitu ya kalau kita saat ini gitu nah lalu ada juga kalau kali tadi udah cerita ya kalau misalnya saya udah bikin di Facebook tapi bla bla bla ternyata eh, nggak uh, kena nih nah, yang paling jauh, itu Pak Sabar biasanya bikin torrent kali itu Pak Sabar biasanya Pak Sabar itu jago banget bikin torrent kali sampai bikin emosional marketingnya itu bagus banget Pak Sabar karena beliau nggak ada di sini kan uh, lalu ada PR public relation public relation teman-teman apa sih owner ini kan mereka sendiri kan maksudnya kalau misalnya orang ada mau mungkin berarti publisher Nasional yang menjadi BP adalah bapak ibu semua eh bapak ibu sendiri yang punya pigment lalu ada media komunikasi networking kita di sini itu sebenarnya itu jualan maksudnya itu jualan itu adalah bapak ibu hadir di sini selain dapat ilmu mendapatkan network kan benar kan mendapatkan network kan one day mungkin bisa kolaborasi mungkin bisa jadi apa ya klien atau bisa kerja sama atau bisa jadi bisnis partner kita nggak tahu itu adalah kegiatan marketing sebenarnya lalu advertising advertising seperti apa sih yang diimplementasi jadi kegiatan marketing itu luas banget ini kita baru ngomong marketing kalau kita ngomong digital marketing marketing itu baru digital marketing adalah bagian dari marketing dan market digital marketing adalah ini jadi pertanyaan adalah gimana saya ngakuinnya ya kan ada menyala kelihatan ya tapi kalau lihat dari belakang ini banyak yang kelihatan ya tapi ini memang jadi di kita marketing itu banyak pertanyaan adalah saya harus ikutin semua atau enggak enggak saya tidak menyarankan bapak ibu teman-teman untuk ngikutin digital marketing itu semua karena apa FDM kita terbatas FDM kita terbatas dan apa ya budget kita juga terbatas gitu yang menjadi pertanyaan seperti itu kan jadi di digital marketing itu banyak bapak ibu mungkin bapak ibu pernah lihat pelatihan eh, SEO sebenarnya apa sih bahasa alir itu gitu kita butuh nggak sih saat ini untuk FBA nah yang menjadi awalnya saya di sini ngisi itu disuruh FBA awalnya itu saya bilang pertanyaan adalah udah punya website atau belum belum kan kalau misalnya bapak ibu belum mengawarkan I think untuk mengikuti pelatihan FBI itu kayak hampir jadian kenapa? karena ada beberapa metode di mana bapak ibu harus mengawarkan saya tidak menyarankan bapak ibu harus mengawarkan sebenarnya tapi dengan bapak ibu mengawarkan aktivitas FBI itu bisa lebih maksimal karena apa? dalam marketing itu, dalam digital marketing itu kita ada namanya data Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa kita keluar duit untuk mendapatkan customer. Kita nyebutnya return on investment. Kebayangkan ya, kita keluar berapa, kita dapat berapa. Tapi sebenarnya adalah tidak seperti itu. Strategi digital marketing itu bukan soal bagaimana kita bisa closing, ya kan? Mungkin banyak orang bilang closing bla bla bla. Tapi kalau misalnya sudut pandang dari sisi marketing itu banyak. Bisa namanya closing itu dalam bentuk uang, bisa closing itu dalam bentuk data bisa closing itu dalam bentuk apapun jadi mulai sekarang ubah mindset bahwa penjualan itu adalah soal dapatin duitnya semacam mungkin tidak ini cerita saya selama tiga tahun tiga tahun saya mendirikan itu kalau saya sudah punya 5 juta database 5 juta database kebayang dong 5 juta database kita nyebutnya kita sudah punya lead customer potensi customer yang artinya kita punya data-data kira-kira umurnya berapa kebiasaannya apa dan ngapain gitu kan karena kan kalau nama jualan kan kita harus tahu dulu kebiasaannya apa dengan produk kita kalau misalnya jual fashion ternyata uh, eh, behaviornya ini gitu misalnya jual jilbab ternyata yang beli adalah perempuan kalau misalnya laki-laki kan timbul pertanyaan gitu bukan apa-apa mungkin untuk istrinya gitu kan Nah, tapi itu perlu ditelusuri. Maka kebanyakan orang uh, yang paling lupa adalah dalam kreatif digital marketing adalah lupa untuk mengumpulkan data itu sebagai potensi untuk menjual selanjutnya. Nanti saya akan cerita banyak bagaimana uh, memanfaatkan semuanya. Oke, okay? ada, ada nanya lagi nggak? Nggak ada ya? Iya, eh, seperti MB bertanya 20 ribu atau sampai 50 ribu gitu ya kan nanti dia terjangkau sampai sekian uh, ratus orang gitu sejauh ini kita sudah coba tetapi memang benar closingannya itu tak salah-salah sedikit juga kembali kembali like-nya ya. coba buka like-nya yang like itu orang alay nggak? orang alay kan? berarti nggak benar targetnya ya, ya. ya juga dari Bu bawanya best apa namanya best food yang bersponsor tadi itu pernah saya, saya coba juga kan. Itu ada umurnya mau umur berapa di desa sekali. Terus uh, eh, itu perempuan. Cuman kalau saya pribadi kemarin dari saya coba, alhamdulillah ada satu browsing ya. ya. Itu dari luar dari ah boleh boleh cerita cerita kita lebih banyak berdiskusi ya mas Abdul kenapa kita berdiskusi karena kita ngambil banyak tadi kasus dengan banyak tadi kasus yang kita bilang berarti kita bisa dapat insight gitu jadi menyampaikan kasus karena ada tadi kasus ada permasalahan kalau nggak ada itu kita nggak akan bisa berpikir gitu. boleh pak ya mas pengen tahu aja perbedaan antara advance yoga dan advance Facebook itu kira-kira yang lebih efisien itu Oke, okay, good question banyak kanalnya bingung ya perbedaan eh, FBL, uh, Google Ads, IGF, dan lain-lain itu masih bingung ya oke okay. di sini ada yang pernah iklan ke Google nggak? belum pernah ada iklan ke Google? Google Ads ya? oke, okay, next time saya coba bikin pelatihan deh uh, eh, FBL? mungkin sering IGF? ada yang udah mulai pakai IG Story? kan ada dua kartu iklan kontraktif di IG story ada modal pertama belum semua ya belum semua jadi ini Bapak Ibu dalam pemilihan mana yang terbaik itu kembali lagi ke bisnisnya Bapak Ibu misalnya fashion fashion itu kalau misalnya Bapak Ibu jualan jilbab besternya di mana? FBR, IGR atau uh, Google Ad? IG ya? Sepakat ya IG ya? FB boleh juga gitu FB boleh juga cuman FB kalau misalnya ada website lebih baik lagi sebenarnya kayak gitu IGN bisa juga IGN nanti kan di capture ada kontak WA nya ke siapa sekarang malahan udah bisa kalau misalnya diklik itu ke WA Tahu nggak sih iklan itu kalau diklik itu bisa ke WA ya kan nah sekarang itu FB sama IG itu udah bagus banget gitu jadi sebenarnya tuh saya lebih banyak berdiskusi bahwa sebenarnya bisnis bapak ibu itu jualan apa sih sebenarnya saya jualan hosting mungkin asing banget di sini hosting itu apa gitu nah <clears throat> saya punya data saya tempat eksekusi ini selama enam bulan sampai akhirnya saya dapat data yang e, membuat suatu keputusan di mana umurnya adalah umur 17 sampai 34 ternyata umur 35 ke atas itu nggak tertarik dengan produknya saya gitu ada juga yang hobinya itu lebih ke blogging ngeblok gitu ya ngeblok bikin postingan di internet dan lain-lain gitu terus saya tembak aja ke sasaran itu gitu nah itu lebih tertarget karena kita punya data yang valid gitu nah sebenarnya itu ada strategi bagaimana itu tuh ibaratnya itu adalah dari yang tertinggi kita punya banyak lead customer lead customer itu uh, bahasanya adalah potensial customer terus kejadian kayak gini nggak waktu bapak ibu mengunjungi satu website tiba-tiba pas berkunjung ke Facebook atau mana-mana dikejar oleh iklan pernah kan gak? yang awalnya dia lebih ke peredaran kan bapak ibu dapat iklannya kayak misalnya tahu nih produknya dia mengunjungi websitenya bapak ibu sebenarnya sudah terdaftar sebagai potensial customer-nya dia apakah harus di uh, harus di delivery disampaikan iklan yang sama enggak Makanya ditawarkan iklan yang berbeda karena tahu Bapak Ibu mengunjungi misalnya contohnya website dengan jualan sepatu karena tahu Bapak Ibu itu sudah pernah mengunjungi websitenya dia otomatis Bapak Ibu akan ditawarkan iklan diskon yang awal awalnya itu hanya lebih ke produk secara general tiba-tiba ditawarkan diskon 50% nah Bapak Ibu sudah masuk ke fase yang kedua fase kedua di mana yang awalnya sangat besar sekarang lebih sempit sampai akhirnya sampai sempit sempit dapatlah barangnya itu customer yang sebenarnya nah seperti itu iklan jadi iklan itu prosesnya sangat banyak hanya saja kelemahan dari apa ya UMKM adalah memang kita akui belum punya SDM yang berkualitas tapi belum tahu juga bagaimana marketingnya baik nah ini sebenarnya tuh hari ini saya akan sedikit bercerita apakah bapak ibu menambah orang atau misalnya bapak ibu mau berusaha sendiri nah yang terpenting adalah tahu dulu tujuan bisnisnya kalau misalnya nggak tahu tujuan marketingnya saya rasa untuk penjualan bapak ibu udah berupaya berkali-kali ya tetap gitu-gitu aja gitu hanya apa ya ibaratnya tuh hanya di momen-momen tertentu doang kalau nyebar di WA terus spamming I think kurang efektif sih sebenarnya kalau misalnya spamming spamming itu nggak efektif bayangkan misalnya ada di dalam satu grup tiba-tiba ada banyak promo dibaca saya yakin dilewatin saya yakin dilewatin kecuali kata-kata motivasi mungkin masih bisa dibaca gitu ya ah, kata-kata motivasi di bawah jualan mungkin masih bisa diklik gitu cuman ya seperti itu marketing kalau misalnya bapak ibu jualan saya rasa dilewatkan kalau di WA bayangin aja di WA itu ada 200 orang di telegram ada ribuan orang tiba-tiba nge-skip berkenan bapak ibu gitu jadi kita harus punya channel jualan yang benar-benar efektif untuk jualan kita nah kan udah ngasih ya dengan video ini ya Maka mungkin di aplikasi bapak ibu itu udah terinstall Gojek ini uh, menurut saya adalah salah satu aplikasi yang punya apa ya changemaker kan bahasanya kita itu memperubah banyak hal misalnya mungkin ada bapak ibu yang memanfaatkan Gojek sebagai mitra untuk jualan makanan terus tiba-tiba penjualannya meningkat nah, I think Gojek ini punya banyak kontribusi besar lah uh, untuk negara ini gitu nah saya nggak banyak cerita tentang Gojek yang sebenarnya tapi di sini saya pengen bilang ke bapak ibu bahwa Gojek itu tahun 2015 dan pada dalam waktu satu tahun dia sudah bisa mendapatkan 11 juta pengguna dalam waktu kurang lebih satu tahun bayangkan aja ya jadi zaman sekarang itu adalah zaman yang bisa dikatakan yang banyak duit itu belum tentu bisa menang yang besar belum tentu bisa menang tapi zaman sekarang adalah zaman siapa yang cepat dia bisa menang bayangkan bayangkan aja valuasinya Gojek itu udah bisa mengalahkan valuasinya Garuda loh dan apa ya bisa dikatakan asetnya Gojek itu nggak segede asetnya Garuda asetnya Garuda itu triliunan kalau misalnya asetnya Gojek ya mungkin cuma cuma punya kantor ya kan punya kantor punya motor enggak gitu bukan motornya mereka motornya driver dan lain-lain gitu bahkan untuk jualan makanan bukan makanannya mereka tapi lebih ke mitranya mereka gitu nah sebenarnya Gojek ini tuh implementasinya adalah semua hal dalam hal marketing pertama partnership tadi kan udah ada ya nama partnership uh, lalu apa lain-lain gitu pertanyaan adalah Gojek dapat kerja dapat duit mereka dapat duit walaupun bisa thank you Gojek dapat duit duit nggak dapat duit gitu banyak duit yang dapatin Gojek walaupun dari sisi driver eh, maksudnya dari sisi goreng sama gokar mereka rugi tapi tidaknya mereka di GoPay di apa ya di GoPay sama di transaksi lain yang ada di aplikasi Gojek itu mereka bisa menutup kerugiannya mereka itu yang terjadi di Gojek tapi yang mereka jual apa? tau nggak? Gojek itu jual konverter itu bukan soal berapa duit yang mereka dapat data mereka punya data jadi kenapa kita takut takut dengan Google karena Google adalah mempunyai semua data yang kita punya Betul. android kan kadang-kadang handphonenya pernah kebayang nggak? saya eh, tiba-tiba eh, karena saya keringan akses sesuatu misalnya tentang fashion tiba-tiba saya ditawarkan iklan tentang fashion tiba-tiba saya dapat hal-hal yang berhubungan dengan fashion saya nggak karena itu mereka punya data bapak ibu ya kan misalnya bapak ibu ada di hotel tiba-tiba dapat iklan iklan apa gitu di sms nya karena karena mereka punya data jadi yang dijual sekarang itu data mereka punya sebelah juta pengguna loh nggak tahu sekarang 2018 sebanyak apa itu udah gila banget lah Gojek itu gitu jadi kebayangkan pengguna Gojek itu bagaimana uh, data itu bisa merubah merubah apa ya merubah banyak hal di sebenarnya yang mungkin bisa dijual tapi untuk marketing data itu penting untuk bapak ibu bisa memaksimalkan penjualan nah saya yakin di sini masih bingung bagaimana saya punya nomor handphone cuma punya nama punya nomor email eh, punya email nomor handphone itu bisa diolah pertanyaan gitu kan nah tiba-tiba dapat kan karena berada di sini ya nah itu karena ada hal tertentu yang mendetek bapak ibu itu berada di sini kecuali bapak ibu matikan internet benar-benar kalau kedetek matikan internet matikan VPN ya udah kita masuk ke kerjanya lagi kerjanya lagi udah kayak zaman purba lagi gitu kan tapi ya seperti itu gitu bagaimana bapak ibu itu bisa tahu bagaimana Google itu bisa tahu di sini itu macet atau enggak ya itu bapak ibu sebenarnya itu di data di tracking mana tuh mereka tahu loh kata bapak ibu bapak ibu itu berada di situ karena handphone nah jadi kebayang kan Google itu seperti apa sebenarnya bahaya sih jadi kan lagi <laughs> bukan bahaya sih tapi ya seperti itu wak-wak aja jadi jangan akal posting uh, eh, kalau misalnya update dan apapun hati-hati gitu karena itu maka kan ada kampanye ya jangan asal-asal posting takutnya nanti ada yang mengintai itu benar